はい、えー、皆さんこんにちは。えー、なんて言うんでしょうねこれこれは CCBC のシンガロングセッションです。あの、そう、for English speaker, uh, this worship session will be only in Japanese, but we have slides, so let's sing along. Please sing along. そう、これあの今から、えー、日本語だけの、えー、賛美セットをしたいと思います。あ、申し遅れました。えー、自分は CCBC ジャパンの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 ろシエスの十字架の主イエスの十字架の地で全ての罪許され新しい命の中に生かされとこしえ と住まう花は咲き誇り鳥たちは歌う喜びの賛美捧げるもはや夜がない主の光

命の木の豊かさ知る命の木 麗しい麗しいイエス何にも変えられないどんな宝もあなたに及ばない命 心。 なただけが救い主 イエスが愛したようにイエスが愛したように私たちも愛し合うその愛の中でラとなる時多くの身を結ぶ 私たちも愛し合う人が友のため命を捨てるほどの愛はない共に支え合い共に助け合い イエスが愛したようにイエスが愛したように私たちも愛し合うその愛の中でエラとなる時多くの身を結ぶ が愛したように私たちも愛し合う人が友のため命を捨てるほどの愛はない共に支え イスの愛の中その日全世界が主の皆高く掲げる叫べ ハレルヤ栄光わ若みしようわかみしよう見させたまえ偉大なるその計画天が開き 光が満ち潮の上にとどまる救いの御業全地を追い喜びの歌響かせその正義は る主イエスに全能なる主イエスに勝利者なる子羊に栄光とわりあれこの のなる主イエスに勝利者なる子 く掲げる叫べおのイエスになれ 最後の歌はスライドにないんですけど、えー、一緒に歌いたいと思いますシンプルなので、えー、ついてきてください「ハレルヤ主の皆にとこしえに栄光あれ」 ち歌いましょうハレルヤハレルヤ主の皆にとこし 神様本当に私たちが、えー、人生の中であなたを続けて賛美していくことができますように助けてくださいただ歌だけではなく私たちが本当に心からあなたを日々礼拝するものとしてください神様あなたが共にいて導いてくださいイエス・キリストの皆によってお祈りしますアメン